Ісус, я взиваю до тебе, мій Ісус, кличу просто до неба, мій Ісус, Боже, в присутність Твою, прагну я по на солоді стояти мрію. Слава хочу я прославляти, милості пробувати Твого. знаю, бо тебе я побачити маю, в небі праворуч бо тебе я кохаю, я не зраджу діду той. серця, о мій Боже, я поклоняюсь тобі, ти єдиний правдивий, назавжди загальбую собі. Боже.